Artmat gelooft in de kracht van kunst. We willen het publiek dit laten ervaren. En hoe? Door te laten zien op de muren waar het publiek eet en drinkt. Zo kan men op een ontspannen manier kunst zien, beleven en daarna kopen. Want we werken met reproducties van de kunstwerken. Zo wordt kunst betaalbaar en toegankelijk. Wat vragen we aan u als bedrijf? Om deze kunstwerken exposure te geven, vragen we de bedrijven de promotie te betalen. Dat zijn filtjes, met de kunst en informatie over waar het hangt, plus vermelding van u als sponsor. En dit is gunstig voor u als bedrijf. En waarom? Omdat u een kunstenaar steunt, omdat u op een bijzondere manier bij het publiek te zien bent, omdat u aan MVO doet. Want kunst verfraait de wereld.